讲到剪接咧，大家唔会唔记得卡洛斯喺上一集曾经交代过嗰三件最重要嘅事噶嗬？记唔记得咧？三个特效嘅概念分别系：第一咧就系 masking，即系遮罩或者蒙版，即系将画面一部分遮盖而显示后面嘅影像；而第二咧就系追踪啦，亦都即系一直跟住物件喺画面上嘅运动而做出遮盖。至于第三系咩咧？就系我今日应承咗教嘅退底啦。 当大家熟习咗呢三种特效嘅操作之后呢就更加可以融会贯通，创造天马行空一般嘅效果。想唔想有呢种功力先？想嘅就睇到最尾啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。开始前呢，就首先等我嚟讲下呢个俗称退地。 c h o m a Key 嘅歷史先，其實咧佢就係一種將兩個圖像或者影片咧合成喺一齊嘅後期製作技術。簡單嚟講咧，就將個人咧放喺綠幕前面拍攝，之後咧就可以輕鬆咁刪除背景或者改變背景啦。嗱，講到呢啲咁嘅技術咧，其實一啲都唔新鮮，因為喺百幾年前嘅黑白片時代啊。 已经有人用紧噶啦，但由于器材个落后啦，所以出嚟嘅效果咧就唔系咁好嘅啫。虽然系咁，但系呢种咁嘅绿幕嘅概念咧，一直沿用到而家，到到今时今日啊，啲荷里活嘅大片采用绿幕配合呢个电脑动画咧，基本上咧就同真实冇乜分别，仲睇到你哋好鬼开心添。 嗱，但呢個方法咧都有缺點嘅。嗱，而家我着藍色衫冇冇事啊？但系假如我着上綠色嘅衫又會點咧？主要咧，因為我哋嘅人類嘅膚色咧都係大紅嘅。如果用紅膜咧，就塊面會透明噶啦。除非你好似阿壳咁，搞到塊面都青埋啦。而當你喺外景拍攝嗰阵时咧。 又以蓝色嘅天空同埋海居多，咁你都唔想个天同埋个海变咗透明噶？于是乎咧，用绿色咧就系个问题最少噶啦。仲有用绿幕咧，唔单止可以删除背景咁简单噶，好好运用咧，仲可以产生好多好多嘅特效添。点样剪接？不如今日咧就等我用一个绿幕制作嘅效果嚟简解一下嘅做法啦。例如我哋上一次做嘅撞车特效咧，大家应该记得啦。 我係要花上好多時間去做呢個 tracking 嘅，係咪？但係若果我拍攝過馬路嘅時候，做多少少功夫，多加塊綠幕啦，就可以減省好多工作噶啦。嗱，跟住呢段 Kong 嘅特效咧，就包含兩段素材嘅，其中一段咧就係學校嘅背景，而另外一段咧就係我喺屋企度 set 咗一塊綠幕，但就喺前面扮 Kong。由於製作成本所限咧，就冇錢買戲服嘅。 地方所限咧，仲要扮侏儒鬼喺度行添。喺 Premiere 專案裏面，將兩個素材分別放入兩條影軌，檢查一下時間性啦、大小啦、位置係咪配合啦。又由於咧，我塊綠幕唔係好大嘅啫，側邊都仲有好多雜物啊，所以咧我就先攞咗啲筆啦去做啲 masking 嘅功夫先。masking 嘅作用咧，除咗勾走咗側邊嘅雜物之外咧。 仲要喺下半部咧勾出建筑物嘅轮廓出嚟。咁由于背景咧就系定镜嘅，咁你小心啲勾咧就唔会点穿崩噶啦。但系由于个人物咧越行越前，咁我有改变过佢嘅 scale 嘅，所以个 mask 咧都要做 tracking 咧嚟追踪翻。方法咧就系沿着咗 mask p a r t 侧边嗰个钟仔，而去到影片嘅唔同部分咧都重复咁执一执个 mask 嘅轮廓。 咁啊，同以往一樣啦。你執得越係頻密嘅，咁出嚟嘅效果就越係好啦。好啦，嚟到講重點啦，點樣退走綠幕咧？嗱，我哋走去 effect 度打 Ultra Key，而將呢個 effect 咧就拖拉去呢個綠幕嘅素材度。咦？但係你會見到冇效果喎。咁當然啦，我哋仲未揀嗰個幕嘅顏色嘛。咁你可以攞呢個針筒就去綠幕度咧，去吸佢個顏色。 吸咗绿色之后咧，你见到有基本效果噶啦。但如果你想效果再好啲咧，就要去 o u t r a Key 度将佢嘅参数咧修改一下啦。咁呢度参数有好多嘅，咁你可以逐个试一下啦。例如 Transparency 就改变个绿幕嘅透明度啦。啊，逐个咁修改就得啦。但系如果想更有效率咧，我就建议大家将 Output 咧由 Composite 改做 Alpha Channel。 啊，做咗呢個設定咧，就容易監察好多啦。大家而家睇到咧，如果六劃調校得好咧，就會完全變成黑色。咁至於顯示嘅人物咧，就會係白色嘅。咁你可以逐個逐個參數咁樣修改，直至到黑白好分明，然後先至將 output 咧轉翻做 composite，咁就會完全成功啦。 完成咗之後咧，仲可以修改下 c o l o r correction 裏面三個參數，令到咧個人物咧同個背景咧嘅顏色配合多啲。再前後重播一下咧，睇下影片嘅過渡裏面咧個綠幕嘅表現有冇參差。如果真係有的話咧，就每個個別嘅參數咧都可以撳著個鐘仔去做 t r a c k i n g 啊。嗱，影片完成之前咧，梗係要加上啲配音啦，嗱，好似呢啲環境聲音啦。 仲有就係 k i n g k o n 嘅咆哮聲啊、腳步聲啦、揼心口嘅聲音啦，再加埋啲人群嘅呼叫聲啊，咁就非常真實啦。我哋一齊嚟睇下 export 咗嘅效果係點啊！ 可能大家都会留意到咧，两段素材无论点样调咧，色调都会有啲唔同嘅。所以如果再做咧，我应该喺学校嘅同一光源之下 set 六莫尼拍傾光先啱。于是咧，我又谂到第二个意念啦。大家都知道啦，卡洛斯咧好中意玩航拍噶嘛。咁我就用部 m a r v Pro Two 咧，用学校咧做兴趣点去环绕飞咗一个圈。随即咧，我就喺同一光源之下。 又將架機咧降落嚟，環繞自己飛一個圈。嗱，點解我咁做咧？就因為我睇中咧學校操場嘅地面咧係綠色嘅，所以利用退地咧應該可以做出一個巨人嘅效果。但點都好，地面咧仲有啲白線嘅，尤其是我自己仲放咗部飛機遙控喺地下添。咁一間咧都要用 mask 咧嚟勾走佢哋。嗱，由於呢兩個素材咧都唔係定鏡嚟嘅。 所以兩者轉嘅速度啦，以及角度啦，都要好精心咁調教，先至能夠配合到嘅。咁不外乎咧，都係截頭截尾啊，同埋改變 rate stretch 嘅等等嘅技巧啫。正如我頭先所講啦，由於地下咧有太多個線條啦，以及咧有部遙控器，所以即使一間咧會用呢個 chroma key 去退走綠色，我都仲要為呢個第二個素材咧加上一個 mask。 而每隔一段时间咧，就将 mask 嘅轮廓改变，去追踪人物。由于画面系喐动嘅，而人物嘅细节都多，所以我将个画面放大咗嚟做。可以话俾大家听，呢个过程咧真系唔简单啊！因为每一个细节咧都要慢慢咁去调校，先至可以 cut 走地面上嘅线条啊！尤其是部遙控器啊，你睇嚟到呢度啱啱係黐住个头壳噶。 好啦，几经辛苦咁完成咗 mask 勾画之后咧，就要利用 Ultra Key 咧去退走地下嘅绿色啦。咁做法同之前咧都差唔多啫，都系拣呢个 Alpha Channel，慢慢调校到人物变成白色，而地下咧就变成黑色。咁嘅质素嘅特效，你唔好话我牙刷，电视台都系咁上下噶咋。好啦，跟住咧就系揾埋其他嘅素材咧，组成故事嘅头头尾尾。 同埋最重要系乜嘢啊？就系加上音效啊嘛。好似呢啲咁嘅环境声、直升机声、脚步声，以至对讲机嘅声，你肯花啲时间揾翻嚟加上去咧，成件事嘅电影感就强好多啦。大家留意下咧，我仲会加上啲镜头嘅模糊效果啦、zoom in zoom out 嘅效果啦，以至于镜头震动嘅效果咧。 目的為咩咧？為咗遮丑啊！因為特效呢樣嘢咧，其實就好似變魔術咁。即使荷里活大片啊，如果你用慢鏡頭做隔放咧，有陣時你都會見到啲絲枝嗰啲穿崩嘅。咁所以鏡頭越多運動越多染樣咧，個瑕疵咧就越係睇唔到啦。好啦，又等我哋嚟欣賞下完成咗嘅效果先。